እንደምነሽ ዘፈን እንዴነሽ ድለቃ ሰክስክን ቅጥቅጦ የዋንጫ ልቅለቃ ታሪኮ ሆኖ እንዳይቀር እንደነበረ ዕቃ እያበሻ ነዘን ትምድ ሳበቃ ደቦትን ስራ ሆን እያበላቦ ወጣ ኮበሌ ሽንሽን መጣን ከደጅሽ ቤትና ምናሉ እባላለሁ የይልማ ወረዳ ግብርና ባለሙያ ነኝ። ዛሬ በማስረሻ ስማቸው የነሽንኩርት ማሳ ላይ ተገንተን ስለ ሽንኩርት በመስመር አተካከልና እናስተምራችኋለን። በተለይ ብዙ አርሶ አደር በአሁኑ ሰዓት ሽንኩርት በሚተክልበት ሰዓት በርካታ ችግሮች አሉ። አንደኛ የቦዮ አወጣጥ ችግር አለ። ሁለተኛ የግብዓት አጠቃቀም ችግር አለ። ሶስተኛ ከመስመር መስመር ወይም ደግሞ ከኩረት ኩረት ያለውን ርቀት ጠብቆ የሚተክል አይደለም። የእርሻ አያያዝና የመሬቱ አመራረጥ ራሱ ያፈሩ አይነት ለሽንኩርት የሚስማማውን በመምረጥ በኩል አርሶ አደሩ ግንዛቤ ስላለ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ዛሬ በአቶ ማስረሻ ስማቸው መቴ ተገንተን የባለሙያ ልምዳችን እናካፈላቸዋለን። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ቆንጆና ኮበሌ እየተጠራራ የሰበሰብን ሳይንሱን ተጠበቀ በምክረ ሀሳቡ መሰረት የነጭ ሽንኩርት በመስመር አተካከል የባለሙያ ልምዴን ለማካፈል ቀጠሮ ይዘን ነበር። አንተም ተገንታ የባለሙያ ልምዴን ለመካፈል ፈቃደኛ ነህ? ያው በባለፈው ቀጠሮ ቀጠረን ነበር ለመማር ያው እኔም ተገኝቻለሁ። አንተም መጣህ። ያው ትምህርቱን ፈልጋለሁ ወስደ ለመማርም ያው ፈቃደኛ ነኝ። ማስረሻ እንግዲህ ለመማር ፈቃደኛ ከሆንክ ነጭ ሽንኩርት ከመትከላችን በፊት የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች አሉ። አንደኛው ቅድመ ዝግጅት ዘር ማዘጋጀት ነው። በተለይ ስር ያለው ዘር ወይም ኩረት ከበሽታ ነጻ የሆነ ው በይታ በይታ የምንለየው ስለሆነ እሱን ቀድመን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ሁለተኛው መሬት ማዘጋጀት ነው። እንግዲህ እርሻው ከሶስት ከአራት ጊዜ መታረስ አለበት። በእርግጥ ነጭ ሽንኩርት በባህሪው የሚወደው መሬቱ በጣም ሲለሰልስ ሳይሆን ሲቀረው ነው። ግን ደግሞ የተለያዩ አረሞች እንዲጠፉ ከሶስት ከአራት ጊዜ ድረስ መታረስ መቻል አለበት። መሬቱ በተለይ ቡናማ አፈር እና ሸክላማ አፈር ቢሆን ተመራጭነት ይኖረዋል። ስለዚህ እሱም መሬት እናዘጋጃለን ማለት ነው። እንግዲህ ቡናማ አፈርና ጥቁር አፈር የሚመረጥበት ምክንያት በተለይ በበጋ ሰዓት ረዥም ጊዜ ውሃን በውስጡ ቋጥሮ የሚይዝ ስለሆነ ከሌሎች ከቦረቦር አፈሮች የተሻለ ነው። ሌላኛው ማዳበሪያ ያስፈልገናል። ሌላኛው የማዳበሪያ መጨመሪያ ሳህኖች ያስፈልጋሉ። የሽንኩርት መጨመሪያ ሳህኖች ያስፈልጋሉ። ጉልበት ያስፈልጋል። የሚተክል ያው አንተ አዘጋጅተሃል። እዚህ ከቅድመ ዝግጅቶች ውስጥ እነዚህ ናቸው ዋናዎቹ የሚባሉት። ማስረሻ እንግዲህ ያው አዘጋጅ ያልኩ ቁሳቁሶቹ ተዘጋጅተዋል። በተለይ የሰው ኃይሉም ነሽንኩርቱም የነሽንኩርቱ መጨመሪያም ማዳበሪያውም ተዘጋጅቷል። እንግዲህ ኛው ነሽንኩርቱ ነው። ነሽንኩርት ፍሬ አማ ነው። በጣም ጥሩ የሆነ ዘር እንደሆነ ያመላክታል። በተለይ ፍሬው ሙሉ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ያው እንግዲህ ሽንኩርቱ ፍሬው ሙሉ የሆነና ከበሽታ ነጻ የሆነ በደንብ የደረሰ ዘር ነው የተዘጋጀው። ይህ በጣም ጥሩ ነው። የሚፈለገውም እንደ ዘር እንዲመረስ ስለሆነ ጥሩ ነው። እነዚህ የሽንኩርት መቀነሻ ሳህኖች ናቸው። ሌላኛው ማዳበሪያ ነው። NPS boron ነው እንግዲህ በዘር ሰዓት የምንጠቀመው። ይህም ተዘጋጅቷል። ሌላው የማዳበሪያ ወይም ደግሞ የ NPS boron ኑ መቀነሻ ነው። ይሄ እንግዲህ ቁሳቁሶች ዋና ዋና በተከላ ሰዓት መዘጋጀት ያለባቸው ቁሳቁሶች እነዚህ ናቸው። ጥሩ ነው፣ ተዘጋጅተዋል። ሌላው ደግሞ በቂ የሰው ኃይል አዘጋጅተዋል። እንግዲህ እሱ ጥሩ ነው። በምክረ ሀሳቡ መሰረት ለአንድ ሄክታር ወይም ደግሞ ለአራት ጥማድ መሬት የሚያስፈልገው የዳፕ ወይም ደግሞ የኤንፒኤስ ቦረን መጠን ሁለት ኩንታል ነው በዘር ወቅት የሚጠቀመው። የአቶ ማስረሻ መሬት ደግሞ እንግዲህ አንድ ቃዳ ስለሆነ አንድ ሜዞ በዘር ወቅት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሌላው አሁንም በምክረ ሀሳቡ መሰረት የሚፈቀደው ለአራት ጥማድ መሬት ወይም ደግሞ ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልግ ዘር መጠን ወይም የሽንኩርት ኮረት ከ8 እስከ 12 ኩንታል ድረስ ይፈጃል ተብሎ ነው የሚታሰበው። የቶማስ እርሻ መሬት ደግሞ አንድ ቀበሬ ስለሆነች ከሁለት እስከ ሶስት ኩንታል ያስፈልጋታል ማለት ነው። መርጠው የሽንኩርት ኮረት ሙሉና ሽንጥ ያለው ቢሆን ተመራጭነት ይኖረዋል። በተለይ ተመሳሳይ የሆነ ቁመና ያለው እድገቱን የጨረሰ ሙሉ ኩረት እና ሽንጥ ያለው ኩረት ተመራጭነት ይኖረዋል። በዘር ወቅት ማዳበሪያ ጨምሮ መጠቀሙ ምንድን ነው ጠቀሜታው? ምን ይሰጣል? የእናንተ ልምድ የሚያሳየው ሽንኩርት በምተክሉበት ሰዓት ማዳበሪያ አትጨምሩም። እየጨመራችሁት ያለ ማዳበሪያው እንትኑ ሽንኩርቱ ከበቀለ ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው። የእኛ ሳይንስ ደግሞ የሚለው ሳይንሱ የበለጠ ውጤታማ አሰራሩ አንድ ሊሆን ይችላል፣ ግን የበለጠ ውጤታማ ለመሆንና ለመጠቀም ሽንኩርት ሲተከል ሙሉ በሙሉ የዳፑ መጠን ወይም የ NPS boron ኡ በዘር ሰዓት መደረግ መቻል አለበት። ይህም እንዲደረግ የሚመከርበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? ዳፕ ለሰብሉ አገልግሎት የሚውለው መሬት ላይ ካረፈ ከአንድ ወር በኋላ ስለሆነ እናንተ ተክላችሁት ሁለት ሳምንት በኋላ ሲጨምሩት ዳፑ ለአገልግሎት ለሰብሉ ጥቅም የሚውለው ከአንድ ወር በኋላ ስለሆነ በአንድ ወር ከሁለት ሳምንቱ ነው ጥቅም የሚያገኙ ማለት ሽንኩርቱ። በዚያን ሰዓት ደግሞ ሽንኩርቱ ማኮረት የሚጀምርበት ሰዓት ስለሆነ ጊዜው የሚያልፍ ስለሆነ እሱን ለማስቀረት ሲባል ቀድሞ NPS boron ኡ መጨመር አለበት የሚባለው ለዚህ ነው። ሌላኛው 18 percent ዩሪያ ስላለው ዳፕ ወይም NPS boron በአየር እንዲተን ያደርገዋል። ቀድሞ መደረጉ ግን እየተዳፈነ አፈሩ ጋር ተቀላቅሎ ስለሆነ የሚሄደው በነፋስና በፀሐይ የሚተነውን ማዳበሪያ መጠን መታደግ የምንችልበት እድል አለ። ለሰውሉ አገልግሎት የሚውለው ማዳበሪያም ደግሞ እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄ ነው ጠቀሜታ። ገባ? እስቲ አተካከሉን በተመለከተ በምን ያህል ሴንቲሜትር ርቀት ይተከላል። ጥልቀት ውስጥ ምን ያክል ነው፣ የቦዩ ስፋት ምን ይሆናል የሚለውን እስቲ አንድ ባንድ ልፍን በልና ላሳይህ። እሺ ው ማስረሻ እንግዲህ ያተካከሉን በተመለከተ አሳያለሁ። አንድ ባንድ ትከታተለኛለ። መጀመሪያ ሽንኩርት ተከላ ከማካሄዳችን በፊት ቦዩ መውጣት አለበት። ቦዩም ደግሞ ውሃ መጠጣት አለበት። እንዲጠጣ የሚመከርበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? ይህ ቦይ ሽንኩርቱ በሚተከልበት ሰዓት ልፈንገል ይላልና ያን እየተፈነገለ የሚባክነውን ሽንኩርት ለመታደግ ሲባል መጀመሪያው የምንተክልበት ቦይና አፈር በውሃ መራስ መቻል ያለበት። ስለዚህ የቦዩ ስፋት የሚሆነው 40 ሴንቲሜትር ነው። ማለትም ይቺ የውሃ መውደቂያ ብቻ 20 ሴንቲሜትር ናት። ይቺ ከዚች እስከዚች 20 ሴንቲሜትር ናት። በምንተክልበት ሰዓት ደግሞ ከዚህ 10 ሴንቲሜትር እንገባለን። ከዚህ 10 ሴንቲሜትር ገብተን በጥቅሉ የቦዩ ስፋት 40 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ዋናው የውሃ መውደቂያዋ ግን 20 ሴንቲሜትር ትሆናለች ማለት ነው። ወደዚህ 10 እንገባለን። ወደዚህ 10 ስንገባ በዚህ 10 በዚህ 10 20 የመሀሉ 20 40 ሴንቲሜትር የቦዩ ስፋት ይሆናል ማለት ነው። ማዳበሪያ ጭማመርን በተመለከተ በዘር ሰዓት ያው ይጨመር ስላልን መጨመርም ስላለበት ምርትና ምርታማነት ለመጨመር ቀድሞ ከዘር በፊት ወደዚህ 40 ሴንቲሜትሩን ወደ ላይ እዚች አካባቢ ይደረጋልኝ። እንግዲህ ቀድሞ ማዳበሪያ መጨመሩ ተሎ ለሰብሉ እድገት እንዲደርስ ስለሆነ አንዳንድ አርሶ አደሩ ከግንዛቤ ጉለት አኳያ ከበቀለ ከሁለት ሳምንት እስከ አንድ ወር ድረስ የሚጨምርበት ሁኔታ አለ። እሱ ደግሞ የበለጠ ውጤታማ የማያደርግ ስለሆነ ቀድሞ ቢጨመር ጠቀሜታው የጎላ ነው የሚለው ነገር መያዝ መቻል አለበትኝ። አፈሩ እየለበሰ የሚሄድበት እድል ስላለ የሚባክነውን ማዳበሪያ መታደግ ይቻላል። በዚህ መንገድ እየተጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ማዳበሪያውን በመራንበት መስመር ነው ሽንኩርቱን እየተከልን የምንሄደው ማለት ነው። ሽንኩርት አተካከሉን በተመለከተ ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ጥልቀት ነው የምንተክለው ማለት ነው። በደንብ ጠለቅ ማለት መቻል አለበት። ምክንያቱም ከላይ በሚተከልበት ወቅት ሽንኩርቱ ልፈንገሊልና በአጭር ጊዜ ውስጥ ስር እንዳይዝ የሚያደርገው ስለሆነ ብዙ ሽንኩርትም እንዲባክን የሚያደርገው ስለሆነ በጥልቀት መተከል መቻል አለበት። እንግዲህ አተካከሉን በተመለከተ ይሄ ነው። ስለዚህ ሽንኩርቱ የሚተከለው ከአምስት እስከ ሰባት ሴንቲሜትር ርቀን ነው መራራቅ ያለበት። አንዱ የሽንኩርት ኩረት ከአንደኛው ከሁለተኛው የሽንኩርት ኩረት ከአምስት እስከ ሰባት ሴንቲሜትር መራቅ አለበት። ከሶስት እስከ አምስት ደግሞ ጥልቀቱ መቀመጥ አለበት። ለምን ልፈንገል ስለሚል እና ብዙ ሽንኩርት ሊባክን ስለሚችል በሚተከልበት ሰዓት ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ወደ ታች መጥለቅ መቻል አለበት። ምክንያቱም ከላይ ከሆነ ይፈነገላል። የመደቡ ከፍታ ደግሞ 20 ሴንቲሜትር ወደ ላይ ከፍ ማለት አለበት። ምክንያቱም ውሃ ከላይ ወደ ታች በሚለቀቅበት ሰዓት በቀላሉ ውሃው እየተሻገረ ከአንደኛው መደብ ወደ ሌላኛው መደብ ሊሄድ ስለሚችል እና መሬቱን አንድ ላይ ሊቀላቀለው ስለሚችል መደቡ ከፍ መቻል አለበት ከተተከለበት ቦታ ማለት ነው። ይህ በአጭሩ አተካከሉን በተመለከተና የቦዩን አወጣጥ በተመለከተ ይህን ይመስላል። እንግዲህ አቶ ማስረሻ ሽንኩርት በሚተከልበት ሰዓት መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች አሉ። አንደኛው የቦዩ አወጣጥ ውሃው እንዲተኛ እኩል እንዲዳረሱ ነው መቀደድ መቻል አለበትኝ። አሁን አንዳንዱ በጣም አሽቆልቁሎ በጣም ኃይል ፈጥሮ ውሃው እንዲፈሳ አድርጎ የሚቀዳ አርሶ አደር ስላለ አቀዳዱን በተመለከተ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ውሃው እንዲደርስ ቀስ ብሎ እንዲደርስ ሆኖ መውጣት መቻል አለበት። የቦዩ ስፋት ደግሞ በጣም ከሰፋም መሬቱ መያዝ ያለበትን ሽንኩርት ሳይዝ ይቀርና የመሬት ብክነት የሚያስከትል ስለሆነ 40 ሴንቲሜትሩን የቦይ ስፋት ጠብቆ መውጣት አለበት። የመደቡ ከፍታውም 20 ሴንቲሜትር ነው፣ ስፋቱም 20 ሴንቲሜትር። ከዚያ በላይ ከሰፋ መሬት የሚያባክንበት ሁኔታ አለ። አተካከሉን በተመለከተ ሌላው ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ዋናው ነገር በሚተከልበት ሰዓት ከሶስት ከአምስት ደግሞ ጥልቀቱ መቀመጥ አለበት። ለምን ልፈንገል ስለሚል ጠለቅ ብሎ ከመቻ አለበት። ከላይ ከተተከለ በቀላሉ ተፈንግሎ የሽንኩርቱ ኩረት እንዲባክን እንዲባክን የመረሻ ጊዜውም እንዲራዘም የሚያደርግበት ሁኔታ ስላለ እሱ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። የመጨረሻው ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ሽንኩርቱን እንዲፈነገል የሚያደርገው ሳይጠጣ እየተተከለ ስለሆነ መጀመሪያ ነው መሬት ባወጣ ነው ቦይ ላይ ውሃ መጠጣት መቻል አለበትኝ። ያ ከሆነ ነው ሽንኩርቱ እንዳይፈነገል የሚያደርገውና እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ሽንኩርት በመስመር በምንተክልበት ሰዓት መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች ናቸው። በልማስረሻ ቆይታችንን በተመለከተ በጣም ጥሩ ነበረ። በዚህ መሰረት ያሉትን የሰው ኃይሎች ያሰልጥነህ እየሰራህ ነው ያለው። በዚህ መንገድ ሌላውን ማሳን ተክለ ማጠናቀቅ መቻል አለብህ። በርታ። ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። መጣ ትምህርት ስለሰጠህ በጣም አመሰግናለሁኝ። ለመጠም ያው እንደዚህ እየመጣህ ልታስተምረኝ ፈልጋለሁኝ። ሰላሙ ነጭ ሽንኩርት በመስመር በምንተክልበት ወቅት የምንከተላቸው የትግበራ ነጥቦች አንደኛው የትግበራ ነጥብ መሬት መረጣ ነው። በተለይ መሬት ሸክላማ አፈር ቢሆን ለነጭ ሽንኩርት ተመራጭነት ይኖረዋል። ሁለተኛው የዘር መረጣ ነው። ዘር ስንመርጥ ፍሬው ሙሉ የሆነ ሽንጥ ያለው ወጥነት ያለው ፍሬ ቢሆን የተሻለ ይሆናል። በሶስተኛነት ደረጃ ማዳበሪያ ማዘጋጀት ነው። ለአንድ ሄክታር ወይም ለአራት ጥማድ መሬት የሚያስፈልገው 200 ኪሎ ግራም ነው ወይም ደግሞ ሁለት ኩንታል ለአንድ ቃዳ ደግሞ አንድ ዜሮ ነጥብ አንድ ሚዞ ወይም ዜሮ ነጥብ አምስት ኩንታል ያስፈልጋል ማለት ነው በዘር ወቅት። ሌላኛው የሚያስፈልገን ዘር ነው እንግዲህ የምንጠቀመው የዘር መጠን በአንድ ሄክታር መሬት ወይም በአራት ቃዳ መሬት ላይ ከስምንት እስከ አስራ ሁለት ኩንታል ሽንኩርት ዘር እንጠቀማለን። ለአንድ ቃዳ ደግሞ ከሁለት እስከ ሶስት ኩንታል ዘር እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ይህን ስናደርግ መሬቱ ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ድረስ መታረስ መቻል ያለበት በተለይ ሽንኩርት በባህሪው በጣም መሬቱ መለስለስ መቻ ያለበትም ይልምና ሆ በቀላሉ አፈሩን እያጠበ ሊወስደው ስለሚችል ፈለግ ነገር ቢኖረው ይመከራልኝ። ያም ሆነ ግን የተለያዩ አረሞች እንዲጠፉ ከሶስት ከአራት ጊዜ መታረስ መቻ ያለበት። አራተኛ የትግበራ ነጥብ ቦይ ማዘጋጀት ነው። ቦይ ስናዘጋጅ 40 ሴንቲሜትር ስፋት መጠበቅ አለበት። ከዚህ ጋር ተያይዞ አብሮ የሚሄደው ምንድን ነው? የሽንኩርት መትከል ነው። ሽንኩርት ከሽንኩርት ሽንኩርት ከአምስት ከሰባት ሴንቲሜትር መራቅ አለበት። ጥልቀቱ ደግሞ ከቀላሉ ልፈንገል እንዳይል ሽንኩርት ከሶስት ከአምስት ወደ ስር ጠለቅ ብሎ መተከል መቻል አለበት። አምስተኛው ትግበራ ነጥብ የማዳበሪያ ጭማን በተመለከተ ነው። በተለይ ፒኤስ ቦረን ወይም ዳፕ ስንጨምር 40 ሴንቲሜትሯ መጨረሻ ላይ በዚህ መንገድ እንጨምራለን። በመጨረሻ የነጭ ሽንኩርትን በመስመር ተካከል በተመለከተ በአካባቢ ያሉ የግብርና ባለሙያዎችን ወይም ደግሞ 828 ነጻ የስልክ መስመር ስላለ ደውለው መረጃ ማግኘት ይችላሉ። ስላዳመጣቸውእጃበልያ ጋሬጣና ሾህ ካልፈተነህ ያሳፍርሃል ወንድነትህ አጎጠጎጤው ጎፈሬው በዛ ማነው ደፋሮ አይሁን በዋዛ ማነው ሊነካሽ ምን የጎበረው አሳየኝና ልቦ ልበለው